Rimis on ette nähtud kõikidele uutele töötajatele töökeskkonna ja tööohutusalane koolitus ennem tööle asumist. tööülesandeid ja kohustusi õpetati talle siin poes kohapeal vanemate kolleegide juhatusel kui inimene ei ole varem sellel äh, ametikohal töötanud, siis see on elementaarne, et tuleb äh, inimesele ette näidata, äh, millised on tema töökohustused, mida temalt oodatakse ja kuidas ta peab neid tegema. Toomas saab samasuguse koolituse nagu enamus uued töötajad võib-olla selle vahega ainult, et me arvestame tema eripäraga, et temale peab andma ühe äh, korralduse korraga, ühe juhtnööri korraga, et kui ta on selle selgeks õppinud, siis ei ole enam probleemi seal räägiti nendest ohu, ohu ja ohutusasjadest, noh, aga, aga kui ma siia koha peale tulin, siis, siis eh, mind juhet-, juhendati, mis, mis, mis ja kuidas tuleb teha koolitus äh,? jah, jah, enam-vähem. et läheb töö juures vaja? ja ikka, ikka ja no hiljem, hiljem ma pidin arstlikul ülevaatusel ka läbi käima, et kõik, kes, kes on toiduga kokkupuutes, et need peavad äh, arstlikul läbivaatusel käima. aga kas see koolitus tegi? Äh, Rimi inimesed või tulid kuskilt väljaspool eraldi koolitajad? Äh, Rimi inimesed ja me tutvustasime kõigile Toomast, aga mingit erikoolitust meeskond sellega seoses küll ei saanud. kohtleme ja suhtleme täpselt nii nagu kõikide teiste töötajatega. Toomas on väga hästi sisse elanud, ta on väga tubli, väga töökas, ta soovib tööd teha, ta saab kõigega hakkama. ta on aeglasem, aga sellega me arvestame ja me oleme Toomasega väga rahul